Ми се казвам Гълъбова, от година и половина съм в залата, от приятели научих и съм много щастлива, защото смених много зали, много, примерно 3-4 и 3-4 треньора и мисля, че намерих мястото си тук, което ме кара да се чувствам много добре. Всъщност това, се, това е моят спорт. Ходила съм на спининг, ходила съм на зумби, ходих на, на боди реформи, от този тип тренировки, но си намерих моите. Ти цял живот тренираш? Ами с големи прекъсвания, всъщност активно вече тренирам от а, 3 години. А, преди това голяма пауза, за съжаление, се пуснах от потечението и а, усещах, че има някаква празнота в живота ми и мисля, че сега намерих а, час от това, което ми е. за да останеш тук толкова време? Ами, а, начина на тренировки, начина по който се чувствам, приятелите, които намерих тук, треньорите, разбира се, които много мотивират и, и са страхотни. Хората и, изявата, и всичко тук ми е много готино. Ти с какво се занимаваш? Аз съм в сферата на социалните грижи и здравеопазване. Помагат ли функционалните упражнения в твоята ами, професия? Ами на мен до толкова, доколкото самия спорт ми дава и психологическа сила и това ме кара да вдъхвам сила и на хората, с които работя. Аз се занимавам с инвалиди. И винаги с усмивка им казвам, не се предавайте, ще успеете. Работа с ортопеди, с пациенти с чупвания, и казвам им, че преодолими са нещата с месеци, тръгват. И хората се радват и това ги вдъхновява. Трябва да си вау. Ами, Милао, да си готвим щастлив. Енергията, с която се тръгваш? Много съм заредена, винаги съм малко еуфорична, но това ме прави щастлива. Музиката за тренировки как е? Страхотна е. <laughs> Благодаря. А коцата? коцата как се е справя? Номер едно. Да. Добре. Препоръчвам на всичките си приятели и познати и казвам, елате опитайте и никога не се отказвайте. В началото е трудно, първите няколко тренировки викам ми, не, това не е за мен, аз ще спра, никога не се отказвай. И знам, че какво беше, човешкото тяло е способно на страхотни неща и човек трябва да ги, да се стреми да ги Полага се предизвикателство за двете? Винаги. Е, значи не, не е важно да си слаб, не е важно да си модерен, мисля, че е по-важно да си здрав и силен. Тренировките тук ме правят силна. Чувствам си сигурна тялото, имам сила. Готино ми е. Ще кажеш ли вау? Вау! <laughs> Много ти благодаря, Диан. Беше чудесна, благодаря. Вие сте. <laughs>